das besser ein Kerz unzufänken, sich überchte zu ihren. Amnesty International hat Symbol von der Kerz mal pickischen Droht gewählt, für ob Situation von der politischen Prisonnäre weltweit aufmerksam zu machen. Auch haut nach gibt Menschenrechte weltweit mit Face getrippelt. Für viele Menschen auf der Welt bedeutet Amnesty International eine Hoffnung, ob Freiheit. Das soll die Kerze, die brennt, symbolisieren. Rechte sind universell, sie gelten für alle Menschen auf der Welt und sie gehen eins alle gut etwas un. Es sind Rechte für jede einen von uns und dürfen also jede gefordert, sich dafür anzusetzen. Darum erinnere soll den 10. Dezember den Tag von der Menschenrechte weist er Solidarität dadurch, dass der eng Amnesty Cats käft, se den 10. Dezember ofes ufengt, an an Fenster stellt, als Zeichen von ihrem Engagement für den Respekt für die Menschenrechte weltweit.